チェックあっすねこんにちは、サムです。シャドウです。 寒いっすね寒くないです全然素直じゃないだってうちにいるもんあじゃあ今日はあったかいですねはいじゃあ今日は何について話しますかえっとこれは2月2月だったっけそうそうえっと群馬県の榛名湖っていうところに行った時のね、はい、お話を、はい まあ、軽くしてみようかなと思ってます。はい。うん。その日は天天気良かったですね。むっちゃ良かった。はい。うん。いい天気でよかったね。ね。すごい。あったかいのに寒いんでしょ。 暖かいけどでも風が冷たいから、うん、まあ確かにね、うん、こっちはもう雪降らないのかなかなもうでも雪が溶けちゃってるもんね 湖自体が何だったっけ標高が高いところにある湖みたいなんで、うんうん、1 0 0 0ル超えてたよね確か,、うん、標高はいうんえーと、風も強くなかったから、えーと、と買ったばかりのドクトローンを飛ばしたんですね、うん、うん、どんな感じだったえっ、ー、とねヒヤヒヤしたそうそうそう <laughs> あの湖の上で飛ばしたからさ 落ちるんじゃねみたいな、はい、なんかそういう不安はあったけど、うん、使い方もね、うん、使い方もそんなに分からなくってこう今まで動画の中であの撮ったことない画像っていう感じで、みんなにお見せできて嬉しいなと思います。うん、うん、はい、あれは良かったね。 あとねロープウェイもあったのよ、うん、山に、うんうん、あそこもちょっと登りたかったなっていうのはあるな印象が深く残っているところ 何でしょう空気がきれい、うん、空気が澄んでたよねうん、うんうん、自分は印象残ってるのはそのやっぱり綺麗な空と雲流れてる雲流れている雲そうううそそそれであと春菜山春春菜山どっちどっちでしょう 春菜さんにしよう <laughs> にしようって、うん、春菜さん、はい、やっぱり春菜さん青い空がバックにあって春菜さんもあって春菜さんも結構綺麗な形しててそれから流れている雲、ね、と一緒にこの映像の一番好きなんです今回の動画の中のその映像をもう一回見てください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 これは確認確認確認うっ <laughs> つ掴む